Encore une chanson que j'ai composée moi-même, paroles et musique, que je vous laisse écouter et j'espère apprécier. C'était parfois un coup de téléphone ou bien un de passer chez toi dès que je pourrais. Car ton mari, pour remplir la marmite, devait s'absenter souvent de chez toi. Il fallait bien qu'il paye tes folies et ta voiture, tes robes tes bas. Alors c'était, je crois, le mercredi le jeudi, je ne sais plus très bien un petit coup de folie. Tu es parti là et moi je m'en souviens. Quand je montais les étages 4 à 4 quand je sonnais chez toi, tu t'essoufflais. Derrière la porte, j'entendais ton cœur battre et devinais ton corps si peu T'es toujours tout droit de ton bain Avec beaucoup de défense ta culotte Qui résistait si peu à l'ardeur de mes mains Et nous faisions chanter pendant des heures Les ressorts de ton lit conjugal Et quand le soir je quittais ta demeure C'était les jambes molles et le cœur gras. Je me souviens de ces après-midi, de l'océan qui sonna mon marathon, de tous tes trucs, de mes bizarreries, indescriptibles dans une chanson. Je me souviens, parfois quand et trop tu t'imaginais la vie tous les deux, tu la voyais peut-être un peu trop allons tes là, devenez vos yeux, car tu jamais que vers notre île, un jour la vie nous emporterait, autant mon amour, tu peux dormir tranquille, quoi qu'il arrive, je me souviendrai quand je montais les étages 4 à 4, quand je sonnais chez toi tout est j'entendais ton cœur battre et deviner ton corps s'il me protéger, tu te jetais sur moi comme une furie comme si t'avais jeûné pendant six mois ta bouche était partout tes doigts aussi je dois vous dire que je n'avais pas foi de ton lit conjugal. Et dans le soir, je quittais ta demeure, c'était gens